Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda gene Parrot işletim sistemini işletim sisteminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu sefer WinWord Tools'ları nasıl e, Tools'unu nasıl kurarız onu göstereceğim arkadaşlar. Buradan gerçi şu an ben kurdum arkadaşlar. Ondan şey değil. Ve install diyorum arkadaşlar. Şöyle tam ekran yapalım öyle göstereyim. Şimdi Home'a geldiğinizde şuradan Vimeo Tools göreceksiniz arkadaşlar. Buradan şu gördüğünüz Vimeo Tools 10. bla bla bla bla her neyse sizin meyvesi varsa Ctrl C deyin. Bunu masa üstüne atın. Attınız mı? Zaten buraya da geldi gördüğünüz gibi Vimeo Tools. Şimdi bunu bir açalım. Bir açılsın bakalım. Genel olarak e, kurulması çok basit arkadaşlar. Bilmiyorum. Dolsan'ın yüklenmesi. İçindeki klasörü arkadaşlar şöyle buraya çıkartalım. Tabii hemen çıkartalım. Tik tak tik tak tik tak çıkartıyor. Evet çıkarttık gözlüğümüzü arkadaşlar. Bunu silebiliriz. Şimdi içine girelim. Burada sağ klik Open Terminal diyelim. Terminal açtıktan sonra bir listeleyelim. Bizim kullanma, kullanacağımız arkadaşlar şu. Gördüğünüz derli dosyası. Copy diyorsunuz. Nok nokta klavye değiştirmediğimiz sırada ondan dolayı yapıyor. Bir sonraki videomuzda da e, kale işletim sisteminde şu gördüğünüz klavye, klavye çünkü nokta yaptığınızda şöyle bir <laughs> işaret ediyor Diyoruz. Nokta her slice. Şu gördüğünüz winwar install.pl dosyasını kopyalayıp enter diyoruz arkadaşlar. Power Karma için yetkisi şey yapacağız size. Yani e, şifrenizi isteyecek. sudo sudo su deyip şifrenizi isteyecek. Burada şifrenizi girmesini, yönetici şifrenizi girme, girmenizi istiyor arkadaşlar. Burada ben şifreyi yazdım e, güvenlik politikasından dolayı Beamer'ın e, bunu şey yapamayacak. Göremeyeceksiniz. Enter'lıyoruz. Şu an aynı şekilde nokta ters slice dedikten sonra Beamworker'ı install.pl PL enterladığınızda OS format ben bunlara ne no oluyorum tabii ki çünkü ben kurdum Ondan dolayı. Clear'la temizleyelim. Siz e, orada baştan sona e, bir şeyler gelecek. Enter'a basın geçin hepsini arkadaşlar. Yani uyarılar gelecek. En yes, no vesaire. Hepsini enter, enter, enter dedikten sonra bir bazı e, bölümleri bekleyebilirsiniz. Hepsini enter dedikten sonra işlem şu ana konsola geldiğinde şuraya geldiğinde reboot reboot diyeceksiniz arkadaşlar ve yeniden başlayacaksınız. Ondan sonra kurulmuş olacak. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar kanalıma yazabilirsiniz. Veyahut da ebukirbassamon.com adresime de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla ilgili. Bunu da silelim. Bir sonraki de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.